Merhaba, benim adım Michael Crawford. Evet, o Forbes ve diğer ekonomi dergilerinde görmüş olabileceğiniz adam. Ben aynı zamanda Wall Street sihirbazı, milyoner yatırımcı ve dünyanın en kibar zengin adamı olarak da anılmaktayım. Peki neden mi bu isimler? Çünkü parayı seviyorum ve gördüğünüz gibi çok para kazanıyorum. Bu konuda çok iyiyim. Bu benim özel jetim ve her yıl dünyanın dört bir yanında gittiğim tatillerin birinden henüz geri döndüm. Ama ben öyle ortalama pislik bir milyoner değilim. Aynı zamanda tanınmış bir hayırseverim. İnsanlara yardımcı olmayı her şeyden çok seviyorum. Ve bunu düzenli olarak yapıyorum. Bugün burada olduğunuza göre muhtemelen hakkımdaki makalelerden bazılarını okumuş olmalısınız. Her neyse bugün şanslı gününüzdesiniz. Şu anda sizi bir sonraki başarı hikayeme dönüştürmek üzereyim. Ve hayır, karşılığında hiçbir şey istemiyorum. Sizden bir şey istemiyorum. Eğer hakkında yazılanları Forbes'te okursanız, insanların bedavadan para kazanmasına yardımcı olduğumu bilirsiniz. Şimdi birkaç dakikanızı alacağım ve size bu şekilde nasıl para kazanabileceğinizi göstereceğim. Bunu görüyor musunuz? Bunlar tıpkı sizin gibi sıradan, öyle özel yeteneklere sahip olmayan ama bir gecede milyonlara dönüştürdüğüm insanlardı. Ve hayır, onların da paraları yoktu. Bu türden bir parayı bugünden başlayarak tek bir günde 10 bin dolara kadar ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Bu zamana kadar rahat 350 kişinin üzerinde insan bunu yaptı. Şimdi benimle gelin çünkü bir sonrakinin siz olmasını istiyorum. Hazır mıyız Taşa? Kesinlikle. Önce sen. Teşekkür ederim. Şimdi ilk kez kamera karşısında sıradan insanların nasıl milyonlar kazandıklarını göstermek üzere Kuantum Genel Merkezi'ne doğru yoldayım. Evet, milyonlar. Kimsenin duymadığı hızda hesaplamalar yapan, yüksek derecede sofistike bir yazılım parçası sayesinde. Eğer ekonomik olarak zor durumdaysanız ve karşılığında bir şey istemeden bu durumdan hızlıca kurtulmak için bir yol arıyorsanız, lütfen bana yalnızca birkaç dakikanızı ayırın. Çünkü bunu size yalnızca bugün göstereceğiz ve bu video çok uzun süre durmayacak gibi görünüyor. Hiç zenginlerin neden hep daha da zenginleştiğini düşündünüz mü? Dünyanın en varlıklı insanlarından bazılarını tanımak ister misiniz? Bu insanlardan bazıları burada Wall Street'teler ve zengin ve güçlü arkadaşları mı onlar için para kazanıyorlar? Evet, size söyleyecekleri şeyleri dinlemeyin ve bir dakikalığına bile olsa size daha önce söylenenlere inanmayın. Bilgisayarı alabilir miyim Taşa? Teşekkür ederim. Listedeki isimlere bak ve günde ne kadar para kazandıklarını kontrol et. Günlük 10 bin dolarla 100 bin dolar arası bir şey. Ben de dahil olmak üzere aralarından bazılarının neden kendi özel jetlerini ve hayattaki en iyi şeyleri alabildiklerini görebilirsin. Sakın kendini kötü hissetme. Bunu sana yüzüne vurmak için göstermiyorum. Bu insanların hiçbiri senden daha iyi değiller. Daha akıllı, derslerine daha fazla çalışmış, ve zengin ailelerden geliyor değiller. Bunlar da senin gibi sıradan insanlar. Tek farkları sana karşı tek bir avantajları olmaları. O da kuantum kodu bilmeleri. Bir saniye. Sana anlattığım sistemi paylaştığım kişilerin birinden mesaj geldi. Şuna bak. Şuna bak Michael. Bugün bir 16 bin dolar daha kazandım. Bu cidden inanılmaz. Eşim sevinçten ağlıyor şu an. Hayatımızı değiştirdin. Bu sene hiç paramız yokken milyoner olduk. Çok teşekkürler. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Siz harikasınız. Harika. Böyle mesajlar aldığımda kendimi nasıl iyi hissettiğime inanamazsınız ve evet bu aralar böyle mesajlardan oldukça sık alıyorum. Burada kalın ve yakında bu mesajlardan bir tane de sizden alıyor olacağım. Ve eğer neden diye soruyorsanız Kuantum kod denilen bir şey yüzünden. Bunu yıllar önce geliştiren ekipten her şeyini öğreneceksiniz. Ancak biz sadece, tekrar ediyorum sadece sonsuza dek %100 garantili bir şekilde günlük olarak para kazanmaktan bahsediyoruz. Evet, sonsuza dek sınırsız süreyle sınırsız miktarda kazanç. Ve ben bugün sınırsız süre için bunu ücretsiz elde etme fırsatını size sunuyorum. Sizden hiçbir şey istemiyorum. Etrafınıza bakın sizden asla ve asla hiçbir şey istemiyorum. Özellikle de zorluklarla kazandığınız paranızı. İçkiniz. Çok teşekkür ederim Taşa. İnmek üzereyiz. Tamam. İnmek üzereyiz. Buna bayılacaksınız. Şimdi direkt kuantum genel merkezine gidelim. Şimdi sizleri hayatınızı bugün değiştirebilecek kişilerle tanıştırmak üzereyim. Bir yıldan ya da bir aydan değil, hayatınızı değiştirmekten bahsediyorum. Bu adamlar, listede gördüğünüz 200'ün üzerindeki kişinin hayatını değiştiren adamlar, ben ve birçok ünlü zengin kişininkini de dahil olmak üzere. Eminim ki listede gördüklerinizin bazılarını tanımışsınızdır. Ve şimdi de işin en iyi kısmı. Şimdi görmek üzere olduğunuz şey hiçbir tarzda yatırım gerektirmemektedir. Yani Cebinizde kuruşunuz olsun ya da olmasın. Bunun bir önemi yok. Şimdi dikkatli bakın. Çünkü sizle tam şimdi hayatınızı değiştirecek bin dolarlık bir iddiaya girmek üzereyim. Garantili. Size bugüne kadar 1 milyar dolardan fazla kazanç yaratmış ve bugün bu milyar dolarlık pastadan sizin de bir parça alabilmenizi sağlayacak bir şeyden bahsediyorum. Peki neden mi? Şirketimin ve sistemin adını kuantum kod koydum. Çünkü bahsettiğim gibi bu her gün sonsuz süreyle para kazanmanın %100 garantili yolu. Evet, sonsuza kadar. Sınırsız sürede sınırsız kazanç. Kayıp olmadığı gibi kazananlar da hiç durmuyorlar. Para sonsuza dek gelmeye devam ediyor. Kuantum hızına yakın bir teknoloji geliştirdiğinizde bu çok kolay olmaktadır. Sistemimiz diğer herkesten daha hızlı. Yani biz hangi pazar olursa olsun yatırım yapan tüm kişi ve makinelerden her zaman bir adım öndeyiz. Bu nedenle bu kuantum hız teknolojisini markalaştırdık. Eğer bunu daha önce neden hiç duymadığınızı merak ediyorsanız. Yani aslında duydunuz. Biz daha önce birçok ekonomi ve teknoloji dergisine konu olduk. Siz şimdiye kadar sadece bunun arkasındaki kişilerin kim olduğunu bilmiyordunuz. Bunun esas sebebi genellikle zengin insanların sırlarını paylaşmak istemeyi sevmemeleri. Bunun sebebi de açgözlü olmaları ve maalesef bunların çoğu sizi 9-5 arası çalışıp çabalarken, ay sonunu zorlukla getirirken görüp kendilerini iyi hissederler. Ancak ben öyle değilim. Ben onlardan biri değilim. Bu yüzden parası pulu olmayan insanların geçmişte gizli sistemime girmelerine izin verdim. Çünkü ben parasız olmanın, yeni doğmuş çocuğun için para bulmaya çalışmanın ne demek olduğunu biliyorum. Ben de uzun yıllar bu yollardan geçtim. Size birazdan daha fazlasını anlatacağım. Ama size önce şunu göstereyim. Evet orada duran yaklaşık 45 bin dolar ve bu benim hesaplarımdan sadece bir tanesi. Ancak bu daha işin en iyi kısmı bile değil. Dışarıda kuantum kod yazılımını kullanan başka multimilyonerler de var ve evet ben yıllık 10 milyon dolar kazanıyorum. Ancak benden fazla para kazananlar da var. Fakat benim sizin anlamanızı istediğim şey bu size sadece limitsiz miktarda para kazandırmakla kalmıyor. Aynı zamanda size özgürlüğünüzü de veriyor. Birazdan sizi toplayıp kuantum kod yazılımıyla ilgili son güncellemeler hakkında fikir alışverişi yaptığımız yere götüreceğim. Ve her şeyin sorunsuz çalıştığından emin olmak için hesabımdaki sonuçları ve diğer kullanıcıların hesaplarını kontrol edeceğim. Tüm personelimiz tam zamanlı olarak aynı yerde çalışsınlar diye bu binayı birkaç sene önce satın aldım. Değişiklik yapmak ve ticaret yazılımımızı geliştirmek için kuantum kod olarak adlandırılan ticari işaretli sistemimize dayanan yazılım. Ancak sizi takımımla tanıştırmadan önce kendimi tanıtayım. Benim adım Michael Crawford ve ben bu şirketin CEO'su ve kurucusuyum. Kuantum Kod ve her ne kadar bu yazılım sayesinde multimilyoner olsam da yılda 7 haneli kazanan ilk kişi ben olamadım. Görüyorsunuz ki zengin insanlar için yüksek hacimli ticaret yapan büyük bir firma için New York'ta çalışan kişilerden biriyim. Ülkedeki en etkili yatırımcı portföyünü hallettik ve çok para kazandık. O kadar çok ki size az önce gösterdiğim gibi onlardan bazıları günde ortalama 10 bin dolarla 100 bin dolar kazanıyordu. Haftada 5 gün, saat gibi. Kayıp yok, %100 kazanç ve %100 garanti var. Bunun sebebi basitçe Near Quantum Speed'dir ve hepsi kendi yaratımım olan tamamen teknoloji sihirbazları ekibiyle geliştirilen bir sistem sayesinde. Tüm ülkeden kişilerin kullandığı bizim NQS teknolojisi dediğimiz Near Quantum Speed teknolojisi. Şimdi muhtemelen hayatınızda ticaret yapmadığınızı biliyorum ve ticaretle ilgili tek şey bilmiyorsunuz. Ancak bu bir sorun değil. Doğruyu söylemek gerekirse ben de o kadar çok şey bilmiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi para ticareti yapma konseptini yeniden icat ettik. Piyasaları yıllarca incelemek ve pazarları analiz ederek ve neler olacağını tahmin etmeye çalışarak günde 12 saat harcamak yerine çoğu zaman hala yanlış anlayarak fark ettim ki bunların hepsi çarpıcı bir formülle bypass edilebilirler. Bu pazarları bilmekle ilgili değil. Stok, ikili, forex hepsini unutun. Her şey teknolojiyle alakalı. Hepsi de sizin için %100 kazanç elde etmenizi garantileyen doğru yazılım parçasına sahip olmakla ilgili. Kuantum kod sistemimiz %100 otomatiktir ve yazılım 24 saat boyunca çalışır. %100 doğruluk sağlar ve insan hatası, insan duygusu yoktur. Ve sonuçlar kendilerini gösteriyorlar. Sadece bakın yeter. 2006 yılından bu yana yazılımımız 1 milyar doları aşkın bir miktarda kar üretti. Evet, çalıştığım firmadan gelen birçok müşteri için evet M ile milyar. Kendim için Ailem ve diğer birçok insan için bu yazılımı bir kez paylaştım ve New York'taki o şirketten ayrılmaya karar verdim. Ve bu teknoloji üzerinden kendi şirketimle çalışmaya devam etmeye. İşte bu teknolojiyi ilk kez yarattığımda benim için çalışmış olan teknik ekibin yanı sıra şirketimiz Quantum Code'u başlattığım zamandır. Ve bugün size bunu sonsuza kadar ücretsiz olarak elde etme imkanı veriyorum. Hadi gidelim ve bu kişilerin bazılarıyla tanışalım. Evet bu adamları bırakıp Wall Street'teyken acınası maaşlarla çalışmaya devam ettirmektense yanıma aldım. Bu adamları ortak yaptım ve onlar da şimdi günlük olarak bu yazılımı geliştirip daha iyi hale getiriyorlar. Ve bu sebepten de her yıl milyonlarca dolar kazanç elde ediyorlar. Herkese günaydın. Merhaba patron. Herkes nasıl? Harika. Biz burada çok iyi işler yapıyoruz. Güzel. Herkesi ekibimle ve özellikle de ekibimin başındaki Sergey ile tanıştırmak istiyorum. Merhaba Sergey. Yazılımımız hakkında biraz bilgi verebilir misin? Ve videoyu izleyen kişilere tıpkı senin sahip olduğun gibi gerçek bir para hesabıyla neler yaptığını gösterebilir misin? Elbette patron. Ofisime geri dönelim mi? Orada bilgisayarımdan göstereyim. Tabii olur. Evet Michael'ın da daha önce bahsettiği gibi biz NQS sistemini baz alan bir teknoloji geliştirdik. NQS'in açılımı Near Quantum Speed yani kuantum hızına yakın demek. Şimdi biz bu teknolojiyi geliştirerek ve düzelterek yıllar geçirdik ama basitçe anlatmak gerekirse bu sistemin yaptığı şey basitçe piyasaları analiz edip yatırım yapan diğer insanları veya kurumları belirleyip onlardan daha önce alım ya da satış yaparak onların önüne geçmek. Yani gerekli hesaplamaları onlardan hızlı yaparak üstlerinde avantaj sağlamak. Karmaşık gelebileceğini biliyorum. Aslında onun arkasındaki teknoloji karışık da. Ancak neden %100 kazanç sağladığınızı anlamak için kar garantisi vardır ve kayıp yoktur. Çünkü sistemimiz daha hızlıdır ve böylece kendi alanında herkesi yener. Her şey hesaplama ve işlemi gerçekleştirme hızıyla ilgili. Bunun ticaret ve piyasalar hakkında bilgi sahibi olmakla alakası yok. Hiçbir sürpriz de yok çünkü pazarın gidiş yönü ne olursa olsun biz başkalarının hareketlerini tahmin edebilmekteyiz. Ve buradan garantili bir kazanç sağlarız. Yani pazarın çökmesi ya da başka bir aksilik olması fark etmez. Biz çanın her zaman ötesinde olacağız. Bu %100 garantilidir. Tahmin yürütmeye falan gerek yoktur. Sistem 2006'dan beri piyasanın doğru yönünü tahmin etmekte asla başarısız olmadı. İnsanlar belirli olay türlerine daima aynı şekilde tepki gösterirler ve bu nedenle yazılımımız tabiri caizse geleceği okumaktadır. Yani esasen hayat boyu kazanç sağlama garantimiz bulunmakta. Tabii yazılımımızı aktif, çevrim içi tuttuğunuz sürece. Şuna bakın, Size kendi yatırım hesabımı göstereyim. Gördüğünüz gibi buraya her gün giriyorum ve günlük olarak kazanç elde ediyorum. Her ticaret günden güne, aydan aya, yıldan yıla durmadan kazanır. Bunu görüyor musunuz? Yalnızca bu hesapta 1 milyon doları aşkın bir para tuttum ve haftada neredeyse 100 bin dolar karla para çekiyorum. Tabii biz Michael ve bazı ünlü arkadaşları kadar para yapmıyoruz çünkü onlar kuantum kod sistemini Wall Street zamanlarından beri kullanıyorlar. Ancak kazandığım para beni oldukça mutlu ediyor. Merak etme Sergey, hesabına bakınca görüyorum ki yakında yılda 8 haneli rakamlar kazanıyor olacaksın gibi görünüyor. Ancak onun bahsettikleri Sergey ve benim, tabi aynı zamanda size listede gösterdiklerim de dahil. Kuantum kod sisteminden bir ton para kazananlar, sadece onlar değil. Aslında size düzenli adamları, hayatlarında ikili ticaret hakkında daha önce hiçbir şey duymamış olanları, nasıl milyonerlere dönüştürdüğümüzü göstereyim. Gelecek ay siz de olabilirsiniz. Size ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim ve endişelenmeyin. Tek bir kuruşa mal olmayacak. Gördüğünüz gibi çok para kazanıyoruz. Bu yüzden en son ihtiyacımız olan şey sizin gibi insanlardan para almaktır. Sizin gibi ayın sonunu getirmek için çabalayanlardan. Hadi ofisime geçelim. Size bir şey daha göstermek istiyorum. Teşekkürler Sergey. Gerçekten çok minnettarım. Kendine dikkat et patron. Tamam, geçmişte yardımcı olduğum bazı insanlarla tanışmanızı istiyorum. Sizin gibi sıradan insanlar şimdi bir ton para kazanıyorlar ve ticaret hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Ve en önemlisi yatırım yapmak için hiç paraları yoktu. Bilgisayarda harcayacak zamanları olmadığı için bazılarının tam zamanlı bir işi vardı ya da çocuklarına ya da sevdiklerine bakmakla meşgullerdi. Ve unutmayın, bundan sonra size sonsuza dek ücretsiz kazanç sağlama fırsatı veriyorum. Tamam şimdi İngiltere'den Robert'ı arayalım. Geçen ay Robert'a Quantum koda tam ve %100 ücretsiz erişim izni verdik. Şimdi ne yapıyor görelim. Merhaba Robert, nasılsın? Beni duyabiliyor musun? İyi günler Michael, nasılsın? Evet seni duyabiliyorum. Robert, Quantum kodla insanlara yardım etmek konusunda büyük bir başarı gösteriyoruz ve ben de bunu muhtemel adaylara gösteriyordum. Bir sonraki beta test kullanıcılar için sistemimizin gerçekten ne kadar güçlü olduğunu gösteren bazı kanıtlar. Hikayeni onlarla paylaşmanda bir sakınca var mı? Merhaba Michael, hayır elbette yok. Ben de yaklaşık iki ay önce kuantum kod yazılımının 7 sürümünün ilk beta testçilerinden biri olmak üzere davet aldım. İnternet üzerinden sadece sizinle görüştüm ve dürüst olmak gerekirse ticaretle ilgili, genel olarak ikili opsiyon ya da para kazanmak hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Michael ve ekibi kurulumda bana yardımcı oldular ve abartısız ilk 10 dakika içinde hesabımda kazanç vardı. Ve şimdi şuna bakın sadece 2 ay oldu ve adıma tek bir kuruş bile yokken 134.720 dolara ulaştım ve daha fazla para gelmeye devam ediyor. Şimdiye kadar tek bir kaybım olmadı. %100 kazanç, %100 otomatik pilot. Tek anlamıyla bir gecede hayatım değişti. Michael, ekibi ve kuantum kod sistemi sayesinde. Rica ederim Robert, yardım edebildiğimiz için sevindim. Tekrar yeni hayat tarzını tebrik ederim. Yeni aldığın Range Rover'ı gördüm, gerçekten harika görünüyor. Evet, Hoşça kal. Şimdi kendi gözlerinizde de gördüğünüz gibi bu sistem tamamen otopilottayken tonlarca para yapıyor. Ancak size daha önce bahsetmemiş olabileceğim bir şeyi göstermek istiyorum. Bu sistem her pazarda ve ve her ülkeden insanlar için çalışmakta. Bizler ABD'deyiz elbette ancak üyelerimiz tüm dünyadan geliyor ve hepsi çok para yaptıkları gibi sıfır kayıp yaşıyorlar. Aslında İngiltere'den Rob'la daha şimdi tanıştınız. Şimdi en son üyelerimizden olan Cindy'yi aramayı deneyelim. Kendisi Güney Afrika'dan. Bana birkaç saat önce hesabının ekran görüntüsünü mesaj attı. Görüyorsunuz ki Cindy de kuantum kod yazılımının 7. sürümü için en son beta testçilerimizden biriydi. Ve o da sistemin kopyasını ücretsiz aldı. Her şey ücretsiz. Bunu unutmayın ve şuna bakın. O şimdi ticaret hakkında tek bir şey bilmeden 6673 dolar kazanıyor. Tamam Cindy şimdi çevrimci görünmüyor. Görünüşe göre o bugün dışarıda. Yazılımın ona kazandırdığı yaklaşık 7000 doların keyfini çıkarıyor olmalı. Neden olmasın ki bu yazılım otomatik pilotta her şeyi hallediyor. Dolayısıyla o da isterse bütün gün dışarıda alışveriş yapabilir. Başka bir üye görüyorum. Avustralya'dan Mark Abrahams çevrimiçi. Onu hemen arayalım ve sizinle kendi tecrübesini paylaşsın. Merhaba Mark, nasılsın dostum? Selam Michael, nasıl gidiyor? Çok teşekkürler. Yazılımınız bana hala para kazandırmaya devam ediyor. Asla kaybetmediğinizi söylerken ciddiydiniz. Şuna bak, banka hesabım gerçekten de kuantum hızına yakın bir biçimde büyüyor. Evet gerçekten bu ismi markalaştırmamıza izin verildi çünkü gerçekten bunu yapıyor. Tuttuğunuz sürece bu para kazanmak için garantili tek ticaret yazılımı. Sınırsız miktarda kazanç, sınırsız miktarda para. %100 garantili çünkü biz işlem hızını geçiyoruz. Şimdi dinle dostum, acaba tecrübelerini burada canlı olarak paylaşmanda sakınca var mı? Burada kabul ettiğimiz potansiyel üyelerimiz var. Özellikle şimdi sistemin en son sürümünü piyasaya sürerken biliyorsunuz ki birkaç yeni kişiyi ücretsiz olarak almak istiyoruz. Onlar mükemmel beta test edicileri ve bizler sadece onların hayatlarını değiştirmeyi seviyoruz. Ne diyebilirim ki Michael? Sen gerçekten insanların hayatlarını değiştirmeyi seviyorsun. İzin verin size göstereyim. Michael ve ekibinin Quantum Code'un 6. sürümünü piyasaya sürdüğü zamanlarda erişime izin verilen insanlardandım. Bu yaklaşık 4 ay önceydi ve ticaret hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Haberde bu adamları duydum. Quantum Code hakkında Forbes'te bir makale okudum. Ve Wall Street'teki insanlara milyarlarca dolar kazandırmaktan sorumlu olduklarını ve Wall Street'teki adamları duydum ve bu sistem sayesinde süper zengin olan arkadaşlarını. Bu yüzden ücretsiz katılma fırsatı bulduğumda şuraya baktım siz de bir göz atın. Ben buna inanılmaz parasızken arkadaşımdan ödünç aldığım 250 dolarla başladım. Ve kuantum kod sistemi sadece 4 kısa ayda 386.830 dolar kar elde etti. Yani evet bu sistemin çalışması garantilidir. Bu benim hayatımda başıma gelen en güzel şey. Michael seni kelimenin tam anlamıyla kendi ailemden çok seviyorum. Kimse bana böyle bir şey yapmadı. Teşekkürler Mark beni utandırıyorsun. Biliyorsunuz ki ben sadece insanlara yardım etmeyi seviyorum. Ben buyum. Gördüğünüz gibi ben öyle o tipik pislik milyonerlerden değilim. Ben öyle orada burada parasını ve başarısını insanların gözüne sokup onlara kendilerini kötü hissettiren birisi değilim. Esasen bunu ileriye aktarma fırsatı bulduğum için kendimi kutsanmış gibi hissediyorum. Elbette yılda milyonlarca dolar kazanabildiğim ve sadece günde birkaç saat çalıştığım için son derece şanslı hissediyorum. Bu bana hayatın tadını çıkarmak ve sevdiğim insanlarla olmak için zaman ve bir anlam veriyor. Ama bundan da ötesi dünyaya yardım etme, yardıma muhtaç insanlara yardım etme fırsatı bulduğum için kutsanmışım gibi hissediyorum. Çünkü para kazanmanın nasıl hissettirdiğini biliyorum. Emin olun ki ben muhtemelen şu ana kadar tanıdığınız tüm insanlardan daha fakirdim. Kendime, aileme bakabilmek ve yardıma muhtaç olan kimselere yardım edebilmek için hayatta bir misyon edindim. Bu yüzden Near Quantum Speed yani kuantum hızına yakın teknolojisini geliştirdiğim şirketten istifa etmeye karar verdim ve müşterilerime tonlarca para kazandırmaya başladım. Yardım etmekten dolayı çok mutluydum ancak bu paranın tamamının kontrolü altında olmadığım gerçeğinden hoşlanmadım. Yıllarca araştırma ve çalışmamdan ortalama insanların fayda görmesini sağlayamadım. Bütün karlar açgözlü Wall Street çalışanlarının ve ne iş yaptıkları belirsiz arkadaşlarının eline geçiyordu. Maalesef bana bizzat kuantum kod sistemini geliştirmeme yardım eden o insanlar dahi yaratılan kazançlardan uzak tutuldular. Daha önce ofisimde tanıştığınız adamlar günde 16 saat köle gibi çalışarak milyar dolarlar yaratan bir sistem geliştirdiler ve asgari maaşla geçiniyorlardı. Bu yüzden onları o şirketten alıp götürdüm ve birlikte bu şirketi kurduk. Quantum Code aynı iyisi, ticaretten çok para kazandırmayı amaçlıyor. Ancak esas hedefi bu serveti daha iyi bir şekilde dağıtmak. Bu adamlar milyoner ve aynı zamanda sizin gibi küçük adamlara yardım etmekten mutluluk duyuyorlar. Bu şirket için aynı vizyona sahipler ve bu çok zor ama yine de yüzlerinde bir gülümsemeyle çalışıyorlar. Size tam şu anda para kazanmanın ne kadar kolay olduğunu ve sadece konuşmak yerine bunu kendimin de nasıl yaptığını göstermek istiyorum. Tam şu anda ilk kez kamera karşısında size kuantum kod yazılımının 8 sürümünü göstermek istiyorum. Bugün 20 kişiye buna sınırsız süre için ücretsiz erişme fırsatı veriyorum. Satın alacak bir şey yok, koşul yok, hiç sıfır, zero, nada, niente Ekibimin son 10 yılda bu yazılımın üzerinde çalıştığını ve sistemin çekirdeğini oluşturan Near Quantum Speed yani kuantum hızına yakın teknolojisinin her zaman gelişen bu dünyayla daima aynı kalacağından emin olmak için algoritmalarını güncellediğini görüyorsunuz. Bilgi ve her büyük güncellemeyle dünyanın her yerinden 20 kişiye kapılarımızı açıyoruz. Herkes katılabilir. Paraya ya da tecrübeye gerek yok. Eğer internette nasıl dolaşılacağını biliyorsanız siz de katılabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bir düğmeye basmak. Burada size göstermeme izin verin. Tamam, size canlı olarak tam olarak ne yapmamız gerektiğini anlatacağım. Süreç boyunca atılması gereken birkaç adım var. Birkaç dakika için sizin yapmanız gereken bu. Ve tekrarlıyoruz her şey ücretsiz. Merak etmeyin biz zaten kendimiz bir sürü para kazanıyoruz. Pekala millet yepyeni bir yatırım hesabı açtım ve yazılımın yatırım gerçekleştirmesi için bu hesaba 250 dolar yatırdım. Quantum kod yazılımını yeni hesabıma bağlayıp otomatik modda aktif hale getirdim. İşte bu kadar. Şimdi arkamıza yaslanıp rahatlayabilir ve yazılımın Near Quantum Speed teknolojisi aracılığıyla %100 garantili kazanan yatırımcıları bulmasını izleyelim. Karları toplamak dışında bir şey yapmanıza gerek yok. Kuantum kodun bu yeni hesabında onun işini yapmasını beklerken gelin size diğer hesabımın ne yaptığını göstereyim. Tamam bu benim bir yıldan fazla süredir yatırım yaptığım ana hesabım. Evet gördüğünüz gibi sadece Haziran ayında sistemimiz 849.826 dolar yaptı. Eğer sistemin bunu %100 garantiyle, otomatik olarak ve sıfır riskle yaptığını düşünürseniz bu hiç de fena değil. Aslında şuna bir bakın. Kurulduğu günden beri sistemimizin bir kez bile kazanç sağlamadığı olmadı. Sistem, Near Quantum Speed teknolojisi sayesinde tam anlamıyla kurşun geçirmez çünkü market hareketlerini tam anlamıyla tahmin etmekte. Bu değişimler olmadan en az 60 saniye öncesinden %100 doğruluk oranıyla. Tamam millet, görünüşe göre bugünlük burada işim bitti. Ekibimle son güncellemelerle ilgili görüşüp üyelerimin iyi olduğundan ve para kazandıklarından emin olmak için onları kontrol ettim. Bunu haftada 6 haneli rakamlar yapan kendi yatırım hesabımdan kontrol ettim. Yapmam gereken tek şey ilk seferde şimdi sizin açmak üzere olduğunuz gibi yepyeni bir hesap açmanın size ne kadar kazandıracağını göstermek. Yeni yazılımı yeni hesapta sadece birkaç dakika önce başlattık. Biraz daha zaman tanıyalım. Bir saat aslında gereken tek süre. Geri eve döneceğim ve hep beraber oradan bakabiliriz. Bundan sonra kuantum kod sisteminin ve yazılımının yeni versiyonunu kazanma şansı elde eden 20 kişiden biri olacaksınız. Hadi gidelim. Sizi bir sonraki başarılı hikayeme çevirmek ve bir milyonere dönüştürmek üzereyim. Şu andan itibaren sadece birkaç dakika içinde binlerce dolar para kazanmak üzeresiniz. Hadi gelin eve gidelim. Gerçekten sevinmeniz gereken konuysa çok fazla para kazanacağınız ve hala hayatın tadını çıkarmak için zamanınızın kalacak olması. Sevdiğiniz işi yapın, sevdiğiniz insanlarla beraber. Görüyor musunuz bu para %100 olarak otomatik pilotta geliyor. Ve bugün sizinle bunun ardındaki sırrı paylaşacağım. Merak etmeyin karşılığında sizden bir şey istemiyorum. Ve gördüğünüz gibi benim sizin paranıza ihtiyacım yok. Ben zaten her yıl milyonlarca dolar para kazanıyorum. Ben sadece size yardım etmek için buradayım. Her neyse hala burada olduğunuz için teşekkürler. Bizler buradayız. Şimdi kendim de dahil olmak üzere nasıl birçok multimilyonerin para kazandığını, sıradan insanların nasıl milyonere dönüştürüldüğünü kendi gözlerinizle göreceksiniz. Ve buna katılmak için hayatınızda elinize bir defa geçecek bir fırsata da sahip olacaksınız. Sahtekarlık yok, para ve yetenekse gerekli değil. Bazen gerçek olamayacak kadar iyi görünen şeyler aslında gerçektirler. Sorun insanların o hikayeleri asla paylaşmamaları. Özellikle de söz konusu para olunca. Bunu siz de biliyorsunuz, yeni bir şey değil. Zenginler sizin para kazanmanızı istemezler. Ancak ben fakir bir geçmişten geldiğim için onlar gibi değilim. Ben övünmek için burada değilim. Ben karşılığında bir şey istemeden size yardım etmek için buradayım. İşte geldik. Burası benim güneş battığında günümün çoğunu geçirmeyi sevdiğim yer. Bahsettiğim gibi her yıl milyonlarca dolar kazanmak muhteşem bir şey ama daha iyisi ise istediğiniz kadar boş zamana sahip olma şansınız. Yazılım sizin için otomatik pilotta çalışıyor olması bu sistemi mükemmel kılan şeydir. Tamam, şimdi henüz bir saat önce açtığım hesabı bakıp nerede olduğumuza bir bakalım. Şuna bakın. Daha şimdiden 3580 dolar kazanç sağladı. Bunu görüyor musunuz millet? İşte canlı şekilde gözünüzün önünde. Size tam olarak ne yapıyor olmanız gerektiğini gösterdim. Bunun sadece birkaç dakika sürdüğünü gördünüz. Ve hesaba geri giriş yaptığımda işte burada. İlk 2330 dolar zaten hesapta ve harcanmaya hazır. Birçoğunuzun bana bunun bir parçası olmak istemekle ilgili mesajlar attığınızı görüyorum. Kuantum Kod'un bu son versiyonu olan 8. sürüm için yeni beta test programına kabul edebileceğim Yalnızca 20 kişinin olduğunu unutmayın. Size gösterdiğim gibi çok parası olup olmadığına bakmaksızın bu sistem her daim herkes için çalışır. Ya da sadece diğer kişileri ve kurum yatırımlarını kopyalamak gibi basit yeteneklerle. Sistem kazanç sağlamak için bunların hepsinin hızını geçmektedir. %100 kurşun geçirmezdir. Asla tek bir yatırımı bile kaybetmedi. Çünkü sistem yeni bir pazar hareketi gerçekleşir gerçekleşmez, rekabeti anında yener. Bu, geleceği okumak gibi. %100 garantili, milyarlarca dolar kazanç yarattı ve bazı kullanıcılar o kadar çok para yaptı ki onlar gezegendeki en zengin insanlar. Ve şikayetçi de olamayız. Bununla o milyonlarca dolar kazandığımı gördünüz. Daha önceki beta testçilerinin birkaç kısa ayda yüz binlerce dolar kazandıklarını gördünüz. Sistemimin kopyasıyla teknik ekibimin üyelerinin milyonlarca dolar kazandığını gördünüz. Hatta kendi hesabınızda bile neler olacağını şimdiden gördünüz. Size kısacık bir kurulumdan sonra nasıl olacağını ben gösterdim. Arkanızı yaslanıp ilk bir saat içinde ilk 3850 dolarınızı ya da daha fazlasını nakde çevirin. İşte bu kadar. Bir şey bilmenize gerek yok. Bana bir borcunuz da yok ve sizden de hiçbir şey istemiyorum. Biz sadece yardımcı olmayı seviyoruz ve her bir yeni sürümle beraber ben 20 yeni üyenin kim önce başvurursa ona göre olacak şekilde giriş yapmasına izin veriyorum. Ancak sonuçları gördünüz. Aldatmaca yok. Ancak hızlı davranmanız gerekiyor. Ben de o yollardan geçtim. Sizin hayatta şu an tam olarak bulunduğunuz yollardan. Yani özel jetten, lüks arabalar ve evlerden önce. Elimde hiçbir şey yoktu. Bu durumun neye benzediğini biliyorum ve bu yüzden harekete geçmeye ve hayatlarını değiştirmeye istekli olan insanlara yardım etmek istiyorum. Şimdi sıra sizde. 20 yeni beta testçimizden biri olmak için şimdi sadece bu sayfadaki forma detaylarınızı girin ve sistemimize anında ücretsiz erişim sağlayın. Yazılımı aldığınızda tam desteğimizi, mentorluğumuzu ve daha başka her şeyi ücretsiz olarak almış olursunuz. Sizden tüm isteğim benim felsefemi takip etmeniz ve bir defa para kazanmaya başladığınızda bağış yapmanız ve bunu ileri taşımanız. Elbette paranız sizindir ve onunla ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Bunun için hiçbir koşul yok. Ancak ben bir kez başarıyı ve parayı yakaladığınızda ailenize ve arkadaşlarınıza yardım etmek isteyeceğinizi, servetinizi onlarla paylaşmak isteyeceğinizi düşünüyorum. Her neyse, İlk 3000 dolarınızı ya da daha fazlasını hemen alalım. Şimdi başlayalım. Hemen şimdi bilgilerinizi bu sayfada yer alan forma girin. Sizi kaydınızın ve saatler içinde ödemenizin yapılacağı üyeler arasında göreceğim. Başlamak için aşağıdaki forma adınızı ve geçerli bir e-posta adresini girin.